Привет! Ну что, сколько меня не было месяцев? Что нового? Съездил в Лас-Вегас и женился. А, мы закончили ремонт. Проводочка. Ну а так, что еще нового? А, сейчас покажу. Вообще, я типа в Малайзии. кухня, гостиная, балкончик. Вот здесь вот я и живу. Кажется, скоро будет дождь. В общем, я здесь второй день. Завтра начинается рабочая неделя. У меня будет induction, ну, типа введение во все. Вот, долетел я хорошо, летел через Турцию, через Стамбул. В Стамбуле в аэропорту есть парикмахерские открытые, и там стригут бороды. Что-то я там заснял в Стамбуле тоже. Вы бы видели, какие там толпы в той части аэропорта. А здесь никого нет. Да, у меня тут... А, черт. Ноутбук сломался. Ну вот, мою идею нарушили. Ну, как-то так. Я еще пока что ничего здесь не понимаю. Э, даже не понимаю, как кушать, потому что ценников нет. Э, что убрать непонятно, сам себе накладываешь. Поэтому прихожу и просто накладываю то, что мне нравится на вид. Ну и на вкус всегда тоже получается очень вкусно. Вот узенькие тротуарчики. Хожу я тут один по тротуарам. Вот так идешь, идешь по тротуару, а потом упс, и все. И идешь не по тротуару. Вроде как э, сейчас начинается сезон дождей. Может быть, поэтому так серо. Будет забавно, если сейчас прямо во время видео пойдет дождь. О, кися сидит под деревом. О, три кисы. Кис -кис -кис -кис. Убежала. Ну вот, убежали все. Стану вот под это дерево. Ну я тут видел деревья, под которыми просто как дождь льется птичьей какахи, потому что там просто сотни, видимо, птиц, и такой стоит гвалт, как на базаре птичьем. Ну, постоим вот тут. Не знаю, как слышно там или не слышно. А! у ху Я, как всегда, забыл, блин, колпачок для GoPro, чтобы она была непромокаемой. Э. Ну, кстати, дождь довольно теплый. И все. Он практически уже закончился. Так что, э, если вас пугают сезоном дождей в Азии, не бойтесь. То есть сезон дождей – это не то, что дождь льет целый день, а дождь льет один час в день. И все. Ну, по крайней мере, здесь. За всю Азию не скажу. Такой теплый. Офигеть. Вот это я называю дождь. Правда, по-моему, я заблудился. Нашел себе укрытие. В общем, не слушайте, что я говорю насчет сезона дождей, я не эксперт, как видно. Но как я уже мокрый, хочу сделать кое-что, что я хотел сделать предыдущие два дня. Я все хожу и думаю, надо это сделать, надо это сделать. Сейчас настал тот момент. А, уже почти дождя-то нет. Ну что ж, погнали! Ох! А знаете, что мне нравится здесь? Черт, я увидел это только сейчас.